los obstáculos a nuestras oraciones. Hola, soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy vamos a hablar de los obstáculos que tenemos en nuestras oraciones. Ya sabes que estamos en el mes de la oración y de la intercesión y si no te has, no has entrado en nuestro grupo privado Facebook, pues puede entrar Aquí tendría que encontrar un link o algo. Y puede entrar en el grupo Facebook para poner tu solicitud de oración personal, familiar, ministerial. Y también si quiere orar e interceder, puede orar e interceder por la necesidad de oración que tiene también otras personas. Entonces hablábamos que hay obstáculos en nuestras oraciones. Claro que sí, ya hemos mirado algunas herramientas para poder orar con mayor eficacia pero también necesitamos sacar los obstáculos que tenemos en nuestras oración. Entonces muchas veces tenemos obstáculos que son de forma espiritual. Por ejemplo, cuando em, Daniel estaba orando para recibir una respuesta por parte de Dios, había un demonio, un espíritu malo, que allí estaba parando su contestación. El ángel que estaba llegando con su contestación fue parado para 21 días. Entonces Daniel tuvo que em, ayunar, tuvo que seguir orando hasta 21 días para que la respuesta a sus oraciones pudiera llegar. Entonces los primeros obstáculos que vimos son obstáculos de forma espirituales. Puede ser problemas espirituales que tú tienes en tu vida. Por ejemplo, si tienes maledición generacional en tu vida o situaciones espirituales negativas alrededor de ti por ejemplo, vive en una familia donde hay personas que practican la brujería o otras cosas. Entonces, para que tu oración pueda ser eficaz, para que la contestación pueda llegar hasta tu vida, necesita sacar estos obstáculos. Y apóstol, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos autoridad en el nombre de Jesús de sacar demonios, de atar, de desatar, y de ordenar a todas las hostas de maldad que se vayan en el nombre de Jesús. Hay también otros obstáculos que son nuestros pecados. Si lo vamos leyendo en Isaías capítulo 59, el versículo 2 dice así, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han sido, han hecho ocultar de vuestros su rostros para no oír. Han hecho ocultar de vosotros, perdón, su rostro para no oír. Entonces muchas veces nosotros estamos orando, orando, orando, intercediendo, intercediendo, intercediendo. Pero si tenemos una vida de pecado, nuestro pecado va a producir una separación, aquí lo dice, entre nosotros o oh Dios para ocultar su rostro. Entonces no puede oír. Entonces, ¿qué va a pasar? Que necesitamos de sacar nuestro pecado a través de la confesión y eh, necesitamos pedir perdón a Dios para nuestros pecados y también para los pecados de nuestros padres, los pecados generacionales. Esos también son cosas que pueden generar maldición generacional y parar también la contestación de Dios hasta nuestra vida. Entonces, esos son los dos obstáculos más grandes. Y si tú te puedes mirar, te puedes mirar que en tu vida hay obstáculos para recibir contestación a tu oración, pues tranquilamente escríbeme. Estaremos encantados de poderte ayudar para recibir liberación de tus pecados, de tus malediciones generacionales de todas las situaciones espirituales negativas que estás viviendo, ah, ya que eso es nuestra área también de influencia, lo sobrenatural, los dones, los ministerios. Estamos aquí para que tu vida espiritual se pueda desarrollar de una forma completa. Entonces, adelante con este mes de la oración y de la intercesión, necesitamos orar, necesitamos de interceder y necesitamos de hacerlo de una forma eficaz. Por eso decidimos también de eh, publicar algunos pequeños estudios aquí en nuestro grupo privado o en nuestra página YouTube para que tú puedas eh, entender más cómo orar con más eficaz. Dios quiere contestar a nuestras oraciones. Eso tenemos que tenerlo claro. Dios quiere contestar a nuestras oraciones. Necesitamos aprender a orar mejor y con una forma más eficaz. ¿Vale? Y con eso quiero saludarte. Hasta el próximo vídeo, que puedes escribirte en nuestro grupo Facebook y escribir, escríbeme siempre para todo lo que necesitas. Yo siempre voy a contestar. Puede ser que no te voy a contestar en el momento, que pueden pasar algunos días, pero siempre voy a contestar. Y siempre tratamos de ayudar todo lo que necesita ayuda. ¿Vale? Un abrazo y hasta pronto.